Leandre. E saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! No vídeo de hoje vamos continuar com o Real Tournament! E o primeiro já foi... Double Kill! Double Kill! Muito bem, muito bem. E agora? E agora? Ah! Esse é o 13 terceiro vídeo dessa série. Se você perdeu algum anterior, é só conferir a playlist correspondente. Que deve estar aparecendo agora aqui no card. Sai, sai, sai, sai, sai! Uh. Ah, vocês me pagam! Ou isso! Vou me tirar! Monte kill! Toma, toma, toma! Ah! Uhul! Beleza! E foi mais um! Ah! Quase outro kill Sai, sai, sai! Double kill! Cadê, cadê? Beleza. De novo! Segura essa! Opa! Ah! Essa disputa tá acirrada, hein? E de novo. Mais uma vez. Obliterar! Olê! Olê! Beleza, faltam cinco. Vai, vai, vai, vai, vai.